楽しみですよねねなんでこれ来てくださってんですかはいお前らにも、たまには俺らの <laughs> お分かりいただけただろうか